Love began in 94 at Tom Lowingen Saudação internauta, seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Obliterando Jogos! Hoje vamos jogar The King of Fighters 98 Ultimate Match. E antes de começar, quero só avisar que estamos jogando pelo Fightcade e pela Steam. The King of Fighters! Se você quiser participar, é só acessar o Discord que está na descrição do vídeo e entrar em contato comigo. E eu vou escolher um trio da pesada dessa vez. E agora, além do Advanced e do extra, agora tem um modo novo de jogo chamado Ultimate, que você pode escolher o que, que você quer do Advanced e o que, que você quer do extra. E o primeiro desafio é o Trio Orochi. Começando pelo Chris. Bora! E é incrível, porque eu não jogo no modo extra desde que eu descobri que ele é horrível. Mas aqui nesse jogo eles corrigiram os modos. Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. E agora, Jeremy! <laughs> Ah, moleque! Já era! E fora! Eu também gosto de jogar com a Jeremy. Ah, e a música? E agora, Yashiro! Vamos lá! Vai, vai, vai, vai, vai! Pra cima dele! Pegou! Isso! Já era! Ah! Beleza, é isso aí! Vamos pro próximo! E agora? Musicari Warriors! Vamos lá! Começando pelo Clark! Lady, go! <laughs> Ah, agora sim, cortou na área! Eita! Ah, maldito! Ah, miserável! Ah, Pior, o cara tá se achando super-homem! Toma isso! E aí, tá curtindo o vídeo? Quer mais vídeo como esse? Então, não esqueça do like! E agora, Hulk! também conhecido como Raro. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Isso, prende ele no canto. Ah, tá se achando o Rambo, né? agora! Leona! go! Vai, vai, vai, vai, vai! Isso! Isso! Ah! Não. Ah, maldita! Toma isso! Beleza! É isso aí! E vamos pro próximo! E agora, o filho do Fury! E aí, tá curtindo o vídeo? Quer mais vídeos como esse? Então, não esqueça do like. Começando pelo Joe. Vamos lá. Ah, esse cara é um comédia. <laughs> E agora? Andy! Lady, go! Vamos lá! delícia. e agora, Terry! Hey, come on, come on! Lady, go! The King of Fighters é uma série recorrente aqui no canal. Se você perdeu, é só conferir a playlist correspondente. Mas aqui no canal. Tá. Ah, miserável! Come isso! Bora! Beleza! Muito bom, e agora? Opa! Lembrando que você pode a qualquer momento entrar em contato comigo pelo Discord. Here comes a new challenger! E agora Leona Orochi. Que isso? Ah, quem é que está incorporado aqui? Ainda! Calma, calma. Agora! Beleza! Ah, e agora eu te pergunto, quem é que estava incorporado nessa luta? <laughs> e agora? Os Psycho Soldiers! Começar com o velhote. Moti, moti, Lady, E... Ó o cara aí! Eita não! Outro comédia. Quando eu comecei a jogar isso, eu não sabia o nome do jogo. Eu chamava isso do jogo do velho e do gordo. Era o jogo do velho bêbado e do gordo. e agora, cancel! sou? go! Bloqueia. E agarra. 원래 예스 가라 E agora, Atena! Lady, go! Acabou! Ah, passou por baixo da magia! Acabou! Opa! E agora? A revanche do trio Orochi! Muita calma nessa hora, vamos lá! Começando pelo Chris! Ready, go! Vamos lá! Prendeu no canto. E agora e Ih, Yashiro veio primeiro. Ah, muito estranho. Vai, vai, vai, vai, vai. Isso, choque de titãs. Isso! Isso! Beleza! Ha! Eles virem em ordem trocada, é estranho, né? Agora, finalmente! Jeremy! Ready, go! Ah, maldita! isso! Pega biscate! Não deixa lá! Não! Ah, eu não posso perder pra você! Pega ela, vai! Miserável! não é pra perder! Vai! começou. Ah, moleque! Beleza! E agora, a batalha final! Orochi! Vamos lá, Goro! Quebra a cara dele! Catada aérea! Isso! Ah, chega perto não! Maldito! Isso! Quebra a cara dele! Ah, desgraçado! Ah, isso não vai ficar assim não! Vamos lá! Vamos lá, Yashi! Fica com ele! vai, vai, vai! Toma! Tá, solta um hit! Vai, vai, vai, vai! Droga! Sobrou pro cordão de novo! Round 3! Vamos lá, fecha o caixão. Ready, go! Isso. Vai, vai, vai, vai. Pulada. Olé. Wilson. Pra cima dele. Vai, vai, vai. Pra cima dele. Vai de bola. E... É isso aí! Beleza? Conseguimos! Então é isso, muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Volto com sua presença no próximo vídeo. Se gostou desse vídeo, não esqueça do like e até a próxima!